Quran hak duk hak tu hal wak turun kepada Nabi Muhammad tu. Pok-pok kafe duk kecek. Hei Muhammad, Quran hak tu hal wak turun kepada mu ada tak lagi kitab hak lebih bonglek pada Quran? Kalau ada hua aku ni nak turun. Duk berasa katanya Quran hak mu duk baca ni. Mai saksi. Ada tak molek lagi dalam akal Pky puak-puak dia dok berasa katanya Quran ni tamada nok wilbah daripada Taurat daripada Quran daripada kitab-kitab hok dulu-dulu lagi Tuhan pun royak katanya puak ni ang saja ya maknanya dakwa saja katanya nak turun kalau Tuhan buat turun Quran lain daripada Quran ni pun dok gitu juga ya. duk kafe-kafe situ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ۖ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ۖ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله <clears throat> إن الله لا يهدي القوم الظالمين آيات 47 sampai 50 surah Al-Qasas sakuk dengan <clears throat> orang-orang kafir Quraisy. Nabi <clears throat> sallallahu alaihi wasallam dakwah siya malam tapi pok-pok dakwah pok-pok kafir Quraisy ni duk dakwah tak seterima ajaran Nabi patu doang katanya zami-zami dahulu kitab Taurah ada siap dah madar tak kena waktu turun Quran patu boleh kedak Quran hak duk hak tu hair waktu turun kepada Nabi Muhammad tu pok-pok kafir duk kecek Hei Muhammad Quran eh, hak tu hewak turun kepada mu Ada tak lagi kitab hak lebih boleh pada Quran Kalau ada Puak aku ni nak turun Duk berasa katanya Quran eh, hak mu duk baca ni Main saksi Ada Tak boleh lagi dalam akal fikir puak-puak dia, dia berasa katanya Quran ni pamada nok wilbeh daripada Taurah daripada Quran daripada kitab-kitab hok dulu-dulu lagi Tuhan pun royak katanya puak ni ang saja ya maknanya dakwa saja katanya nak turun kalau Tuhan buat turun Quran lain daripada Quran ni pun duk gitu juga duk kafe-kafe situ tak ada nak turun boleh marilah dewa kau naik kuda aswin makau mari daripada langit lebih daripada nabi Muhammad pun duduk situ dia kafe kafe situ tapi orang yang berime, walaupun nabi sebut tak berapa patah Quran dibaca hanya beberapa ayat tapi dia Tuhan nak wi hidayah dia turut secara mudah tak ada dak payah-payah ini ha, kita ambil matatan daripada dua tiga ayat yang kita dengar ni lah katanya hidayah daripada daripada Allah Taala bukan semua orang boleh tak Walaupun orang cerdik, orang bijak, pandai setara mana pun eh, apa ni dia tu hai tak siwi hidayah kepada dia. lah gajah rima sekali pun. lah benar-benar hak bernah. Ambil gotu goning gotu goning mai royak kepada dia. Dia hati dia tak seterima, otak dia tak seterima ajaran Allah duk kafe situ, duk kerah situ walaupun cerdik bijak tapi dia orang yang Allah Ta'ala nak beri royak sepatah royak tak banyak cih, cih, cih, cih, cih. Hup, jadi selalu dah turut molek, juruh selalu dah molek ha, ni kita pun saya serup dulu dah, belum pada nak baca maksud ayat ni nah, ayat katanya kita ni kena jadi orang mudah basah panggil mudah berubah, mudah patenah, mudah terimu mudah bentuk mudah yang jangan jadi payah yang menjadi Quran kok tu kok ni kok tu kok ni sebab tu jualnya sebab tak situruk tapi dia jadi apa ni alah se, ke kok tu ke kok ni ke kok tu ke kok ni kalau royak betul-betul lalu lah, katanya aku tak sitri tak sitrimo tak situruk cerah kena lalu dah kena lagu mana kena pasang dia oh mu tak situruk rugi masa rugi rugi tenaga rugi apa ni Dok kecek dok royak kalau royak mula-mula lalu katanya tak saya terima senih lalu dah ha, inilah Nabi pada zaman dahulu cuba kita tengok ayat 47 gapo dia dok pergi torong dengan puak-puak kafe bukan torong untuk nak nak satu-satu masalah tak Nabi kecek royak nak jadi orang kafe itu masuk Islam tapi orang kafir torong juga dengan Nabi. Kalu lagu tu, kalu lagu ni. Ha gitulah. Cuba kita tengok maknanya. Tak? Lah. Dan kalaulah, kalau tidaklah orang-orang musyrik itu akan berkata Semasa mereka ditimpa bala bencana disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang dilakukan oleh tangi mereka sendiri. Ni orang-orang musyrik. Tu hai dengan bala, dengan ujian gotu ganing gotu ganing. <clears throat> Buat dia kecek lagu mana? Wahai Tuhan kami. Tengok orang musyrik doa juga. Dia percaya kepada Allah. Wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganmu yang dibawanya. Nah, Padahal Nabi Muhammad dek cokoh depan-depan puak-puak dia dia duduk kecek lagi dia duduk minta lagi dengan Tuhan Tuhan buat apa lah tak buat mari rasul ataupun belum pada Nabi Muhammad lahir puak-puak dia dulu besok kena bala lepas tu duduk mitok doa dengan Allah Ta'ala Ya Allah buat mari lah seorang rasul kami nak turut rasul tu ha tu tu lagi tu dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman tu puak-puak dia kecek kalau ada rasul, ada kitab, ada Quran, kami nak turut cerak. Tentu engkau wahai Muhammad tidak diutuskan kepada mereka. Bahkan kami terus menyeksakan mereka. Ni bukan maksud ayat tu tak, tapi nak jadi cium yong ambil daripada ayat tu saat ni nak jadi mudah faham katanya puak-puak musyriki ni duk kecek dengan mulut saja kata sebab puak-puak dia tu hauji go tu uji ga ni Puak dia pun kecek minta dengan Allah. Ya Allah, latiklah seorang rasul. Kami nak turun. Hatalah kita, kita daripada mu. Kami nak ngaji, nak turun ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab sat ni. Tuhan pun royak, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari, dari sisi kami. Ah, Quran siapa? Rasul pun ada Nabi. Mereka berkata pula, hendaknya Muhammad diberi kitab agama yang diturunkan dengan sekaligus. Mana kena? Tak ada waktu turun, eh? tayar sikit, sikit, sikit. Waktu mari, bab Sekaligus lalu dah. Sutai lalu dah. Mudah nak baca. Muka tu, muka ni, muka tu, muka ni. Bapa dukwi, kera'a sikit-sikit kepada Muhammad. Tak waktu turun, kera'a, tak waktu turun. Supaya dengan kitab Taurah, kitab Injil pada zaman dulu. Boleh tengok selalu dah tokoh lalu Quran. Ha tu dia nak, nak lagu tu. Ni puak-puak kafe dia torong. Nak dia kecek. Pasang-pasang dia lah puak-puak dia. Sebagaimana kitab Taurah yang diberikan kepada Musa. Ha tu. Dia nak lagu tu. Bukankah mereka dahulu telah kufur ingka akan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa? Ni tu hai tanya. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, hei puak-puak musyrikin. Mu ingat tak? Zamir tok nenekmu dulu suk ke kepada Bani Israel tekah kitab Taurah tu hewak turun stoko bong wi ke Nabi Musa. Berapa cokoh berapa orang tok nenekmu Zamir dulu berime dengan kitab Taurah. Bahkan kau baca, kau ingkar, kau baca, kau buat tak reti. Nah ha, tu. Pada apa mu tak saya terima Quran? Hak tu hal waktu turun sikit sikit sikit. Ada tu hikmat dia. tu Tuhan tak waktu turun stoko Quran. Eh. Tapi waktu turun tam dap hitkan yang berlaku go tu go ni Tuhan wak turun sikit waktu turun sikit. Sahabat-sahabat pakak ngaji belaka dengan Nabi. Tapi puak-puak mung he musyrikin buat dengan lepas tu buat bengong wak tak reti. Padahal tahu habis cekak katanya Quran tu betul Nabi Muhammad adalah benar. Ha, tu gitulah. Mereka berkata lagi. Ha ni pokok-pokok musyrikin kata lagi mana dan sama juga dengan orang-orang zaman dulu dia kecek dengan orang zaman musyrikin Mekah. Pakat topen siang dia ukan. Dia kata kan? Kedua-duanya Al-Quran dan Taurah itu ialah sahih. Ha tengok. Yang bertolong bantu yang satu menyokong yang lain. Maknanya Sa'i tu law ya. eh itu Taurah pada zaman dulu dengan eh, hak tu law ya. Bohong belakang. Ha tu tumpuk-tumpuk musyrikin kecek. Sebab dia tak setimo ajar eh, Tak setimo ajar eh, Hak Nabi duk royak poing poing poing poing hari-hari hari-hari Nabi duk royak. Eh tak setimo. Ha tu tak ada arah dah dan mereka berkata pula sesungguhnya kami kufu ingka terhadap kitab-kitab itu semuanya tak baik ha, tu. kalau kita kecek bahasa Melayu-Melayu kita begitu wayak pain pain pain pain pain pain akhir sekali kami kufur semua tak setimo, mung mung aku aku gitulah Tuhan perayak lagi ayat 49 katakanlah wahai Muhammad ha, tu. ni suruh Nabi jawab lah Nabi pun reti cara hidup orang musyrikin pasai mana. Maka Nabi pun jawab supaya dengan Allah Taala royak di dalam Quran. Kalau demikianlah sikap kamu maka bawa lah sebuah kitab dari sisi Allah yang datang memberi panduan lebih daripada keduanya. Pok pok kafe yang tak seterima Quran lepas tu duduk torong dengan Nabi dalam ayat lain lah, dalam suratul Isra' puak-puak musyrikin ni yang mitok wi nabi naik langit sendiri yang puak-puak yang nak tengok huh. nak naik dengan caruat mana orang tahu yang mikir dah pada zaman itu Muhammad mungkin kena naik langit sendiri lepas tu membuat turun kitab sebuah baca depan kami lepas tu orang yang naik sekali dengan mung tu malaikat mari yin yan katanya kitab ni betul sungguh lebih daripada Quran kamu duk baca lagi tu dalam suratul Isra yang Allah Taala royak mari ayat ni tu Tuhan katanya katakanlah wahai Muhammad kalau demikianlah sikap kamu maka bawalah sebuah kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih daripada keduanya kalau begitu hai hey, puak musyrikin mung tak percaya kepada kitab Taurah zami dulu dan mung tak percaya kepada kitab kepada Quran gini ya mung tolong buat mari tulis kau tak apa ataupun mu cari orang-orang hak cerdik bijak mana ahli-ahli bahasa tolong buat mari hak lebih daripada Quran lagi ha tu supaya apa aku menurutnya Nabi sendiri pun Nabi rakyat katanya aku pun rasa nak turut juga Quran kali sikit nak turut juga kitab hak puak mung tulis dengan isi bahasa yang tinggi pas kita dah bila ni orang-orang ngaji bahasa Arab lah Orang ngaji dalam bahasa Arab dia kena ngajinya syair-syair dalam zaman jahiliah. Jahiliah ni bukan arti bodoh. Jahiliah artinya mai mirabob, mai mirabia puinai. Tu arti jahiliah. Tapi arayat tam orang zaman jahiliah masya-Allah tinggi. Cara mikir dia, cara nulis, cara syair dia masya-Allah tinggi bahasa-bahasa yang dikatakan bahasa yang tinggi dan tak capur dengan bahasa lain dalam bahasa Arab dia panggil somimul Arab somim artinya perongsai saat mencia pun dengan benda-benda lain nah, ha, tu nak ayat katanya bahasa Arab dari zaman jahiliyah dulu bahasa yang tinggi apabila siapa-siapa tulis syair yang begitu molek tak disakuk di Kaabah ditulis tulis tulis tulis tulis disakut di Kaabah setengah-setengah orang -setengah hak pandai baca lagi baca pak teriak tu lebih pada Quran lagi pok-pok dia baca lagi tengok pak baca baca baca sek sek sek sek sek teriak bla-bla sebab apa sedaknya bahasa yang ditulis oleh ahli-ahli syair Nabi pun gaya. aku tak ada mengaji ni aku pegang kambingnya masa budak-budak aku anak yatim tapi diberi kepada aku wahyu bukan aku rekor sendiri dak nak Quran aku tak ada ngaji dengan mana-mana guru kecuali Jibril mari dak mengajar aku aku baca kepada kamu mu nak terima tak si terima ikut nabi tak ada paksa orang walaupun sikit itulah Quran yang kita dak baca pada hari ini adalah kalamullah yang dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tertulisnya sebuah daripada suratul fatihah sapanya suratul nas 114 surah yang ada di dalam Quran eh, 1000 ayat lebih 1000 ayat lebih bukan 1990 ne dak ini kena ingat molek dah tak sewa jadi pusaka supaya kita dok dengar daripada orang-orang tua zaman dulu supaya dia duduk yin-yan eh, ne ribu, ne ratus, ne puluh ne terakhir bila, tak tak sapa ni ne ribu, ne ratus, ne puluh ne nak ayat katanya, ne ribu ayat lebih tu ya adanya khilah ulama katanya ne ribu berapa, ne ribu berapa hak tu lautan eh, eh. khilah ulama ni kita kena pakai yang katanya apa boleh ya bila tu tak ada yin-yan cerak-cerak katanya berapa, padahal kera'ah eh, kalau dia kita tengok zaman-zaman ni buka tiap-tiap ayat buka tiap-tiap surah bila bila bila bila bila cerak nah. Tak ada kena duk bos apa sebab dunia zaman sekarang ni dunia maju dunia teknologi dengan mudahnya bila apa Quran sebuah. Bila sok mau hidup ke? Bila je saya duk rasa sudah. Sejak ya bila bila bila bila bila, bila, bila sudah berapa ayat tu bik nalur hakka. Sebab tu adanya 9236 ayat dan 2000 ni apa ni 2000 lebih-lebih sikit-sikit sebab ya setengah-setengah ulama ya bilangnya hamim suayak nun suayak ha tu yasin suayak setengah-setengah ulama ya tak ada bila hamim tak ada bila ada ayat ya kira katanya ayat lepas pada tu suayak ha tu gitu nun wal qalami wa ma yasturun suayak setengah ulama bila nun suayak wal qalami wa ma yasturun dua ayat hilah gitu Hak pentingnya bukan duduk di tualik tak. Tapi naknya isi yang kita baca daripada awal sampai akhir itu krop tuan sombun. Nak tu. Tapi di zamir jahiliyah dulu ataupun zamir Nabi dibakit jadi rasul duduk sekali tamklang puak-puak bani puak-puak Quraish zamir dulu puak-puak dia tak setiimu. Tak setiimu kering-kering Quran yang dibaca oleh Nabi supaya aku menurutnya ni Nabi, Allah Ta'ala ajar Nabi supaya kecek dengan puak-puak musyrikin kau bawa lah dia jika betul kamu orang-orang yang benar kemudian ha, ni, kemudian ni Allah Ta'ala ajar Nabi belakang ni suruh kecek suruh goyak kepada puak-puak dia lagu mana? kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah hanyalah menurut hawa nafsu mereka. Ha ternyata lah. ya nafsu ni ya ada hak molek, ada hak tak molek. Lepas tu hak tak molek ni iaitu ya nya turut nafsu pasal kata la ilaha lagu tu. Tak ada nak turut hal Tapi Tabiat ah, orang yang turut nafsu ni dia adanya tuk yuk tuk samai. Tak ada kira di mana-mana, tak kira orang ke masa ko, rabuk ko, gotu ke dia turut nafsu akan punuh lalu sebab dia tak turut benar kebenaran dan tidaklah ada yang lebih sesak daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah ingat molek ni ayat ni penting ni Tuhan nak nen benar-benar orang dia turut nafsu lebih sesak daripada segala-galanya rambut punuh dia turut nafsu orang wang rebup rebiap siap-siap belakang tapi dia redoh oleh nafsu ugamu pun punuh rebup rebiap kotmai pun punuh sebab tu buatlah kotmai molek setara mana matra tu matra ni nafsu gi gi khainak sebetar punuh habis rebup cara hidup di atas muka dunia akhir sekali sesungguhnya Allah tidak memberi eh, pimpinan kepada kaum yang zalim maknanya Allah tak ada Allah tak beri hidayah kepada orang yang zalim yang berdege dalam keingkarannya ha, ni teruk nah ni tu herayak di dalam ayat ni hubungnya dengan orang zalim orang turut hawa nafsu orang tak seterima ajaran kebenaran ni masuk belakang eh terutamanya orang-orang kafir seluruh dunia orang munafik seluruh dunia dan termasuk juga orang-orang Islam kita naudzubillah iaitu nya orang Islam hok glewing otak glewing hati glewing tak seterima kebenaran patu kerahkan kerah perut tak seterima benar-benar ikut orang royak ke apa-apa eh eh eh gitu sebab apa boleh jadi pun prayot dia muancon dia ha tu kalau dia dia turuk kebenaran maka tamnang dia jatuh cuci siang dia habis dia duk kedabar-kedabar dulu orang-orang duk puji duk puja dia dulu habis belakang dah lah ni senyak dia dia berasa katanya takut jatuh jiha dia dan sebagainya ini ha, kita kena pakak-pakak fikir molek lah gapo yang ada di dalam masyarakat tiap-tiap masa dan setiap ketika wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh